إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله الله يقول زين للناس زين زين للناس أخذتنا الدنيا والله لا أبرئ نفسي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة هذه حياتنا زوجة وولد ومال هذا الذي يدور في الأفلاك ويأخذ منا الأوقات والأملاك ونعيش لأجله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة سيارات فارهة وركوبات جارهة وحياة مختلفة والخيل المسومة